тастанды қыз бала кезден бақытты ешқандай таршылық көрмей өскен гүлсана үйдің жалғыз қызы еді өте нәзік үлбіреп тұрған сап-сары жауқасын сияқты көрген жан еріксіз сары қызды жақсы көріп тәттілерін қолына ұстатады уақыт өте абайсыз жағдайда әкесінен айырылып қалды сол кезде гүлсананың есі еркеліктен әлі де кіре қоймаған жалғыз анасымен қалған қыз әкесін сұрағанда іштей қайғырған анасы әкең алысқа жұмысқа кетті кейін сен өскенде түсіндіремін деп артық әңгіме айтпайтын еді қызының көңілін аулап неше түрлі ойыншықтар тәттілерді алдына үйіп беріп алдап әкесін ұмыттырып жібереді анасы перзентханада акушерка болып жұмыс жасайды қызының бар жағдайын жасап күндіз балабақшаға беріп жұмысын жалғастырып жүре берді ері жоқ әйел екенін білетін ер адамдар бір отбасы болуды сұрағанда гүлсананың анасы бас тартты бәрінен де қызының өмірін ойлап одан қалды жұрттан естіген өсектері акушер болғасын неше түрлі қыздардың тағдырын естіп соның ішінде өгей әкесінен жүкті болған қыздың өмірі жүрегіне қатты батқан еді сондықтан да ер адам сөз салса бірінші қызы есіне түсіп өз бақытын қызы үшін құрбан қылды гүлсананың анасы үшін тек қызы әлемдегі барлық байлықтан да қымбат жан жұмыста болса да ойынан қызының қылықтарын естен шығармайды жұмыстан келемін дегенше сары гүлін сағына асыға жететін арада жылдар өтіп сары қызы да еркелей бой жетті ешкімді тыңдамай тек өз дегенімен жүретін қылығы да жүзі де сүйкімді қызға жігіттердің бәрі ғашық сұлулығына сенген гүлсананың жігіттерге деген талғамы тым ерекше көбіне менсінбей қарайды мектеп бітірген қыз өзінің қалауымен заңгер мамандығына түсті анасы дәрігер болуын қалаған бірақ сары қыз өз дегеннен қайтпай сол мамандықты таңдады сыныптастарының алдында атақты болу үшін еліміздің бас қаласында ең мықты деген универде ақшамен оқып жатты оқиды деген аты болмаса көп қыдырып сабағынан жиі қалушы еді әр ай сайын анасы ақша салып еш қиналмай уақыттың бәрін құтырумен өткізіп жатты сондай кештің бірінде саят есімді байдың ерке баласымен танысып бірге көңіл көтеріп қыз бен жігіт деген атауға ие болғанымен төсекте бірге тапсатын. гүлсана алғаш рет шын ғашық болып әрі талғамына сай қымбат көлігі мен жүріс-тұрысы бәрі-бәрі гүлсананың ойлағанындай ал саят болса байдың баласы уақыт өткізу үшін ғана жүрді бірінші курсты аяқтап анасының қасына келгенде жүкті екенін анасы сезіп бір айғай шықты сол уақытқа дейін тыңдамаған анасын енді тыңдасын ба анасының айқайына шыдамаған қызы мен өлемін сосын кімге айқайлар екенсің деп анасына дауыс көтергенде байғұс ана айқайлауға қорқып кешірші ботам енді айқайламаймын тек өле көрмеші менің сенен басқа кімім бар деп құшақтай егілді ана мен қыз үнсіз құшақтаса жылап тұрды анасы ақырын сұрағанда гүлсана бәрін жайып салды іштей өкінген ана қызына осы уақытқа дейін ешқандай ашық әңгіме айтып сөйлеспеген қызын әлі де бала санап ондай іске баратына сенгісі келмеген еді гүлсана дереу саятқа звондап жүкті екенін айтқанда басымды қатырма не деп тұрсың балаңмен қоса көзіме көріну ма? сен сияқтылар менде жетеді телефонды қоя салды мына сөзден соң ашуланған қыз мам маған тез арада түсік жасай ма әйтеуір баланы алдырту керек маған да бала керек емес дәл ертең баланы алып таста қайда оңбағанның баласын туып өмірімді қор етпеймін деп бөлмесіне ашулана кіріп кетті анасы қызына артық әңгіме айта алмайтын айтқысы келсе де жалғыз қызынан айырылып қалатындай ертеңгі күнді тағатсыздана күткен анасы қызым-ау сәбиіңді алдырта көрме өзім өсіріп бағайын құдай беріп тұрған шығар жазықсыз сәбидің күнәсына қала көрме деп жалынған анасына оқты көзімен қараған қызы мам не деп тұрсың бұл бала керек емес дедім бе болды артық сөз айтпа ештеңе де естігім келмейді болшы тез барып құтылайын бір сағатқа жетпей-ақ гүлсана жазықсыз сәбиінен құтылып жеңілдегендей ендігі ойы саяттың қасындағы бай әрі көрікті жігітті қаратып саятты өкіндіру еді оқу басталып қалаға келген гүлсана баяғы әнін қайта бастады тіпті шылым шегуді тез меңгеріп Сыра үшіден де қалыспады саяттың достарымен де төсектес болып өзінің әр еркекке ойыншық болғанын ұмытты бар ойы саят қызғансын мендей қыздан айырылып қалғанына өкінсін дегені бірақ саятқа бәрібір еді тіпті достарымен қалғанда гүлсананың тегін ойыншық екенін айтып мазақ ететін бұны түсінетін гүлсана болсашы әлі де сол жүрегі саяттан басқа жанды сүйе алмады ал саяттың достарымен ішімдік ішіп есін білмей төсектес болатын оқуы сессиясы ақшамен жабылып жатыр анасының маңдай терімен тапқан ақшасын гүлсана оңды-солды шашып жүр анасының қандай күйде екенін тіпті ауырып жүр ма онда мүлде шаруасы жоқ анасы хабарласса әзер көтереді анасы даусын естіп аман екенін біліп соғанда тәуба етіп жүрді гүлсана тағы да өзін жайсыз сезініп жүрегі айнып жүрді дереу емханаға барып тексерілгенде жүкті екенін біліп тез арада ақшамен тағы да баласын алдырып тастады өзінің сонша күнә батып жатқаны ойына кірер емес тағы да бір жазықсыз сәбидің өліміне себепкер болған қыз болашағын бір сәтке ойласа жоқ ойламады құдды өз сәбиін құбыжық секілді көріп өміріне балта шабатындай көрінгені өзінің теріс жолға түсіп кеткені баяғыдай менмендігін жоғалтқан гүлсанадан сұлулық та жоғалған бала алдыртқан соң бұрынғыдай емес ішкі құрылысы әсіресе төменгі жағы жиі ауыратында болған жиі ауыратын қыз жаны шыдамай емханаға қайта көрінгенде жатырында ісік пайда болған деп диагноз қойды жылап жіберген қыз дәрі-дәрмектерін алып емделген сияқты болды бұрынғыдай қыдыруды доғарған оқуына сүйретіліп барып жүрді уақыт өтіп оқуды ақшаның күшімен бітіре қолына диплом алды қанша дәрі-дәрмек ішсе де ауруы жазылмай жатырына ота жасалға яғни жатырын алып тастауға амалсыз келісті бәрінен де анасы шырылдап жүріп несиеге қаражат алып гүлсананың ана болу бақыты мәңгіге тоқтады әлі де ештеңеге өкінбеген гүлсана аман қалғанына қуанышты арада жылдар өтіп гүлсана бұрынғы әдетін қойды анасының арқасында жасы отызға келе тұрмыс құруға бел буды анасы қызының бақыты үшін бәріне даяр жан іздестіріп жүріп қарапайым отбасының кенже ұлын тапты ол жігіттің есімі талант еді өте жуас үйдің кенжесі жасы отыздан асты да сұр бойдақ болып жүрген жеңгелері қанша мәрет қыздармен таныстырғанда бәрінен бас тартқан талант гүлсананы көргенде іштей сезім ұшқыны пайда болып телефонмен сөйлесіп бір айдың ішінде гүлсана ақ көйлек киіп ұзатылды гүлсанада сезім ұшқыны пайда болып талантқа ғашық болды бірақ өткен өмірі мен ана бола алмайтынын айтпады тіпті айтуға да қорқатын себебі екінші рет ғашық адамын жоғалтып алудан екі ғашық бір-бірін сыйлап төрт жылдай уақыт өтіп жатты талант енді ғана әйелін еркелетіп бала керек деп айтатынды шығарды күйеуінің аузынан шыққан сөздер әрі ағаларының балалары келген сайын құшырлана иіскеп біздің де балапандарымыз болады деген сайын гүлсананың жүрегі жарылардай болады енді ғана санасына бұл өмірдің мәні де сәні де сәби екенін ұққан қыз үйде ешкім жоқта айқайлап жынды адамша жылап алады тырлап өткен уақытты тоқтататын кім бар екен бұл жалғанда арада тағы да үш жыл өтті сүйгенінің бала тумағаны жанына батса да тастап кетуге басқа жанды әйелі ретінде қабылдауға таланттың ары жібермейтін анасы мен туыстары қарсы шықса да таланттың бастауымен бала асырап аламыз деген шешімді айтқанда гүлсананың қуанышында шек болмады бір тастанды баланың өмір сүруіне себепкер боп өткен күннің күнәсін осылай жуып-шаюға болатынын ойлаған сайын гүлсана күйеуін қайта-қайта құшақтап алғысын айтудан жалықпады бірақ балалар үйінен бала алу мүмкін болмады екеуіне де тұрақты жұмысы болмағандықтан сондай шешім болды әрі-бері туыстарынан да сұрады ешкім сәбиін бермеді бұл жағдайды естіген гүлсананың анасы тағы да араға түсіп бір жас қызға көп ақша ұсынып заңсыз жаңа туған баласын ақшаға сатып алды таланттың жинаған ақшасына таныс арқылы құжат жасатып баланы өз аттарына жазғызып алған болатын балаға зар болған жандар қыз баланы асырап алғанына мәз еді сәбидің әрбір қылығы гүлсананың жүрегіне инедей қадалды шіркін-ай бала деген осындай тәтті болатынын білгенімде өз сәбиімді өлтірмес едім деген той күнде мазалайды асырап алған қызы екі жасқа толып сүйкімді қылықтары шыға бастады талант пен гүлсана асыранды қызын өз қызындай жақсы көріп бақытты өмір сүріп жатқанда алай-дүлей дауыл тұрды асырап алған қыздың анасы қайдан сап ете қалғаны белгісіз мекен-жайды тауып қызын алуға келгенін айтқанда гүлсананың жүрегі тоқтап қалғандай күй кешті кезінде жаңылдым жаздым енді есім кірді қызымды қайтып беріңдер әйтпесе сотқа беріп ақпарат бөлімдеріне хабарлап бүкіл қазақстанға жария етіп түбі қайтарып аламын одан да айқай шусыз шешейік деген сөздерді гүлсананың құлағы естір емес жалынған аяғына жығылған гүлсананы тыңдайтын ешкім болмады талант іште қызын қимаса да беруден басқа амалы жоқ көрген жан көршілерде гүлсананың зарлы үніне шыдамай байғұс әйелге обал болды деп аяушылық сезімін білдіргеннен басқа қолдарынан не келер дейсіз өзінің емес өзгенің сәбиіне зар болған гүлсанаға алла осылайша жаза берген болар қазіргі таңда кейіпкер өткен күнәлар үшін алладан кешірім сұрап дұға етуде сәбилі болу үшін талант екеуі мемлекеттік жұмысқа тұрып жағдайларын жасап балалар үйінен сәби асырап алу кейіпкердің айтпағы жас қыздар мен сияқты өмір бойына өкініп өтпес үшін осы сырымды ақтардым мен сияқты жаза баспаңыздаршы өз сәбиіңді аяусыз өлімге қию түрмедегі қылмыскерден де бетер екен бұл қылығыма заң жазаламаса да алла жазасын беретін ұмытпайық деп жылап отырып ayakladı. Sonra